हर सांसों में तू दिल के जज्बा तू है तू बसी हो मेरी हर सांसों में तू दिल के जज्बातों में तू है तू बसी

दिल का enemy enemy down तुमने सुना Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy. मैं तो बन रहा हूँ सारी गलियों की करता चोरी